اسمي مش هاك انا هاك حبيبي انا هاك بس نوقني فهشوني اذا قدرتوا تمام اسمي مش هاك انا هاك حبيبي انا هاك بس نوقني فهشوني اذا قدرتوا تمام بوكسات طاوة شلابيخ آه يا يا يا ما انا ما انت تعالوا انزلوا زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع يلا سوي ترن ترن علشان قلبي هنيها يلا سوي ترن ترن